amigos, estamos contentos eh, porque nos han recordado y ahora estamos cultivando como nuestra tradición de amaranto y gracias amigos de Francia por recordarnos a nosotros y asimismo espero que todos estén muy bien y que nosotros, eh, toda la familia, estamos bien eh, trabajando en el campo y gracias a todos.